lovers, tahu nggak sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Bali. Dan kali ini kita lagi ada di event IM MBTech 2019 di Bali banyak banget modifikator yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Mau lihat desain-desainnya mereka? Yuk kita lihat satu-satu. Terima kasih ya, Semoga kualitas Ambitech semakin mantap. Oke, sekarang ini mobil pertama yang bakal kita lihat. jangan lupa saksikan event IMMIT 2019 berikutnya di kota Batu Malang.